አሽትዬ እንዴት አድርጌ ዘጠኝ ወር አርግዣ ብቻ የወለድኳ ልጄ እኮ ናት ቀብሬ ላይ እንዳትቆም የተባለችው። እንዴት ልቶ እሱን መች አጣሁት። ጋሼ ምን እንዴታቸው በረድ ሲልላቸው፣ መካሪዎቻቸውም በረድ ሲልላቸው በሽማግሌን ጠይቃ አይነት እርግማን እንዳለብኝ አላውቅም። ከዚህ በፊት የእሷ ታላቅ እብድግ ማስት የት እንደገባ ሳይታወቅ እንደወጣ ቀረ እንጂ ይኸውንም ደግሞ እጅ ከቤተሰቡን ለያዩት። እንግዲህ ምን ይደረግ ምን እንደማረጋቸው ሰው እያላወቁ አለበት። ስንመለስ እንኳን መተህ ትወስደን። ነይ ነይ አሁን የተናገርሽው ንገሪ። ህፃን ልጅ ይዤ በጨለማ በኮንትራት ታክሲ ከምመጣ መግባት እንኳን ባትፈልግ መንገድ ድረስ ጠብቀ ብታመጣንስ? ዘንድ መጣ ነበር የፈለግሽው? ምን አለበት ብትመጣስ? ትልቅ ጉዳይ ነበር የነበረው። በዛ ላይ አባባ በመቅረት ቅር ሳይሰኝ አይቀር። ለምን እመጣለሁ? በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ዛሬ ቀርቶ ወደፊት ምን እንደሚመጣ ማወቅ ከፈለግሽ ቁጭ በይ እና ልንገርሽ። ቁጭ በይ። አንቺም ከእንግዲህ ከዜማ ጋር ብትገናኘ ከውርስም ከትዳርም ነው የምትነቀየው። እሺ ንገረኛ። አሁን የነገርኩሽ ምንም አይደለም ማለት ነው? ንገሪኝ፣ ምንም አይደለም። ከውርሱ ይቅር ከትዳር መነቀልሽ ምንም አያሳስብሽም። እንኳን አወኩሽ። እሺ፣ እንኳን ነገርሽ። የተናገርኩት ነገር ይሄን ያል ያስቆጣል እንዴ? አረ ምንም ምን ያስቆጣል? <laughs> ለምን ትዳርሽን አትጠብቂውም ማለት እኔን አናድደኝም፣ አያበሳጨኝም። ንቀት ነው አይደለም? እያናገርኩሽ ልጅሽን የምታውሪው ስሜ ተምራለች የምትባለው ባለ ዲግሪ እህትሽም በጥጋቧ ምን እንደደረሰባት ታውቃለሽ አይደለም? ያ እጣል አንቺ ደግሞ ያ ማነው ለዛ ለወንድምሽም ይወጣላችኋል። እሺ እሺ፣ በቃ ቶ ይቅር። በቃ ከኔ ጋር ማውራት ይደክምሻል አይደለም? ይደክምሻል። ስሜ ትልቅ ነን ብለው የሚያስቡ ሁሉ ትናንሾች ናቸው። ትልቅ ነን ብሎ ማሰብ ሳይሆን ቁም ነገሩ ትልቅ ሆኖ መገኘት ነው። ይሄ ነው። ኧረ ሻውሌ እኔ ትላንትና ትንሽ ሰው ነበርኩኝ፣ የአባትሽ ተላላኪ። ዛሬ ግን ቤተሰብሽ ሁሉ በባትሪ የሚፈልገኝ ትልቅ ሰው ነኝ። ትልቅ አንቺ ሶንሽ ልጅሽ ማን ስለሆናችሁ ነው በታክሲ ማትሄዱት? ንገረኝ እስቲ። እኔማ ሁሌም በታክሲ ነው የሚሄደው። እሷስ ብትሆን ማናትና ነው ማናት? ንገሪኝ። ስሜ ማናችንም ብንሆን በእግራችን ሄደን ነው እዚህ ቦታ ላይ ደረስ ነው የምን መበጣጠስ ነው? አንቺ ሶንሽ ልጅሽ ምንድን ነው የምትበጣጠሱት? ጨርሻለሁ። መሄድ ትችያለሽ። መሄድሽ ነው ሄድሽ ወይኔ ሻውን ከነጋ ለመሄድ አይደል? ሂጂ፣ ኧረ ሂጂ።

አንተም ከውርስ ተነቅለን <laughs> አንተም እንደኔ የአባትህን ስም አስቀይረን በእናት ፊትህን ፈታ አድርገው። ምን ነበር ያለችው ዘፋኛው? አለም ዘጠኝ ነው። <laughs> ግን ደስ ብሎች ነው የምትስቂው? ደስ ሊለኝ አይችልም። በመጠኑም አልተከፋውም ማለት ግን አይደለም። ያን ያህል ስሜቴን ስብር የሚያደርገውም አይደለም። ማየና ፍጥቅ ግን ቤቱን ለቅሶ ቤት አስመስለውት እኔ ራሴን በየተናነቀኝ ነው እዚህ የደረስኩት። ትንሽ ወንድሜ ስላስጨነቅኩ በጣም ይቅርታ። ግን አንተም ዜማ አጥፍታለች ብለህ ነው አይደል የምታስበው? አላሰብኩም። ግን በጣም ታሳዝኛለሽ። ማየም በጣም ታሳዝናለች። አባዬም ያሳዝናል። እሱ እኮ እኛን እኔን ጠልቶኝ እኮ አይደለም ከውርስ ያገለለኝ። አባዬ በጣም ክፉ ሰው። እሺ አሁን እሱን ተወው። እኛ ጋር ልታድር ነው አይደል የመጣው? አባቢ እኮ የሆነ የሆነ ነገር ገዝቶልን ቢመጣ የሆነ የሆነ ነገር አድርገን የራሳችንን ደስታ እንፈጥር ነበር። እኔማ አንቺና ጋሽ ለዓለም ጋር ባይሆን ኖሮ ቅምቅም አድርጌ መስከር ነበር ያማል። እንደሱም ይቻላል። ትጠጣና እና አባዬ በር ላይ ያደርሰሃለሁ። ከዛ አባዬም ተኝቶ ከሆነ ትቀሰቅሰውና ስማ አቶ አባቴ ትለዋለ። አሁን የቀጠልነው ሰው አለ እንዴ? የለም፣ አርባ ደቂቃ አለሽ። ትኩስ ነገር ይምጣልሽ ወይስ ብትሽ ተጫልሽ? አያስፈልገኝም። ያስፈልግሻል እንጂ ዛሬ ደግሞ ትንሽ የደበረሽ ትመስያለሽ። ተሳስተሻል። አልደበረኝም። አለቃዬ ብቻ ሳትሆኝ እኮ ጓደኛዬም ጨመርሽ። እንዲህ አይቼሽ መገመት አያቅተኝም። ታስታውቂያለሽ፣ ደብሮሻል ሄሎ ክብሪጅ፣ በጣም ይቅርታ የኔ እመቤት። የስነ ልቦና ባለሙያዋን ቀጠሮ ሳያስይዞ ማግኘት ይቻላል? አዎ፣ አልፎ አልፎ በዘመድ እንሰራለን። እንግዲያውስ መተሽ እንነጋገር ወይስ እኔ ልምጣ? እንዴት በዚህ ሰዓት ደወልክ? ይሄ ሰውዬ ዛሬ ቦክስ ሊያስጨብጠኝ ፈልጓል መሰለኝ። ይሄ ከመሆኑ በፊት ትንሽ የስነ ልቦና ምክር እንድትሰጪኝ ፈልጌ ነበረ። የቱ የክፍል አለቃ ነው ወይስ ስራ አስኪያጁ? ምን ይለያቸዋል? ሁለቱም ያው ናቸው። ያኛው እዛ ሲያስነጥስ፣ ይሄኛው እዚህ ያስለዋል። ዛሬማ ጥርሱን አርግፎ አርግፎ ነበር ያለ። ባክቷቸው እኔ እስከ ውስጥ ተነቀልኩልህ አይደል? ምን አቶ በደል ልጅ አይደለችም ብሎ ከውርሱ ነቀለኝ። እየቀለድሽ ነው ወይ? ቀልድ በቃ ከስራ ስወጣ ልምጣና እንገናኛ። አዎ ብታጽናናኝ በጣም ጥሩ። እኔም ላገኝ እፈልጋለሁ። ከስራ ስወጣ ይመጣለሁ አንቺ ግን ዜማ የምትገርሚ በጣም የምትወደጅ ሴት ነሽ። እውነት የጠበቁ እኮ ነው ይህም በኋላ ስንገናኝ ሰው በተሰበሰበበት ድምፅህን ከፍ አድርገህ ትናገረዋለህ። በቃ በኋላ እንገናኝ፣ ደውልልሻለሁ። በቃ ቻው ቻው። ሀሳብ ሄድኩ አይደል? ከማን ንጋትን እየመሰልኩ ነው። እንደዚህ ዝም ብለህ እንታይ? አዎ ዛሬ አብረን ነው የምንውለው። ልሂድ አትይኝ? ነው እንዲያውም እቸኩላለሁ። የሆነ ጉዳይ አለኝ። የምን ጉዳይ? ትልቅ ጉዳይ ነው። ምን የቤተሰብ ጉዳይ ነው? ቆይ ግን እንዴት መጣሽ? አንተ ነህ የግድ ካልተገናኘን ስላልከኝ ነው የመጣሁት። አይደለም ወደ ኢትዮጵያ እንዴት መጣሽ ነው ያልኩሽ። አዎ ላገባ ነው። ማ አንቺ ልታገቢ? ያ ምን ነው ታዲያስ? ራሴ ሊያመኝ ነው ሰላም ነህ ወይ? አለ በስመ አብ። አንተ ደግሞ ሰላም እልሃለሁ እንዴ አንተ ማትረባ። ምን ነው ድሮም ወንዶች ስትባሉ ዲናን የመሰለች ቆንጆ የተውካት ፍቅሯን በግልጽ ስለነገረች ነው አይደል? ቆይ እንጂ ግራና ቀኙ ሳታይ አትናገሪ። ምንም አላይም። ድሮም ሴት ላይ ችግር አለብ። ይህኔ ከአንዷ ጋር ከንፈ ነው። ለስድብ ነው እንዴ የመጣችሁ? ማን ነው እዚህ እንዳለው የነገረሽ? ዝም በል አንተ። እንዳለ ባቅማ ድርሽ አልልም ነበረ። እሺ ስልክሽን ስጭኝ እና ሁሉንም ነገር በዝርዝር እንነጋገራለን። አንቺም ከሰው ጋር ነሽ። እሺ ያዘው 0921 ወይኔ ጉዴ

አይተሽዋል ነው የሚያክለው። ቀስ ቀስ እያልኩ ጨርሰዋለሁ። ዜማ በፈጠረሽ በልተሽ እስክትጨርሽ እጄ እንደዚህ ሊሆን አይ እንደዚህ ወረድ ታደርገውና አሁን ለምሳሌ መጉረስ ፈልጌ ነው በቃ አንቺን ብቻ አዛዥ ማን ያደረገሽ? ጥሩ ዜማ፣ የሆነ ተንኮል አስበሻል አይደል? ምን እውነት ነው የምልሽ። እኔ ካለቃይ ጋር ተጋጨሁ ብዬ በግኛለሁ። አንቺ ከውርስ ተነቅለሽ። ቆይ ግን ነገር ማቅለል እንደዚህ ይቻላል? እውነት ያንተ የህልውና ጉዳይ ነው። ለእኔ ግን ንብረት ምንም ማለት አይደለም። እውነት ግን ዜማ ከውርስ መገለልሽ ምንም አልተሰማሽ? ተሰምቶኛል፣ ግን አልተናደድኩም። የኔ ነው ታይ አንቺ የሆንሽ ሐኪም ነገር በቃ መናገር አልችልም። ትችላለህ። ነሽ ብትፈልግ በንግግር ወይም ደግሞ በዘፈን ሐኪሜ ነሽ ምናምን የሚለው ይህ ለፍቅረኞች የሚባለው አላት በለኛ። አይዞህ ቅር አይለኝም። ሰላም ላይ ነው ወንድም። ፍቅሩ አልመጣም እንዴ? ፍቅሩ ትላንትና ከትላንትና ወዲያም አልመጣም። ማርታ ለምን ታስጮኸዋለሽ? ማ ሰለሞን መቼ ጮኸ? አልጮህም። በቃ ግን አስገቢ እናሰኝ እሺ ውሃ የምጠጣው እስኪ Marta. ለተወሰነ ጊዜ እናትሽ ጋር ብትሄጂስ? ሰላም አትለኝ? ቢበዛስ? ሰላም ነሽ ወይ ስልሽ አዎ ሰላም ነኝ ብለሽ የባሰ ልታቃጥኝ ነው? እኔ ሰላም ለሆንኩት ለምን የምትቃጠለው? ለምንም ለነገሩ አንቺ ምን ያስጨንቅሻል? የሳብኩልሽን ወንበር ትተሽ ጥርስ በጥርስ ሆነሽ ወደ ሌላ ወንድ ጋር ስትሄጂ እንኳን ምንም አይመስልሽም። ለምን አይመስለኝም? በኋላ እንደውም አብረን እንደነበርን ትዝ ሲለኝ በጣም ነው በራሴ ያፈርኩት። ትዝ ሲልሽ አብረን እንደነበርን እንኳን ድንገት ትዝ ብሎሽ ነው የምታውቂው። ደግሞ ይህንን ሳታፍሪ ቀጥታ ለእኔ ነው የምትነግሪኝ። ወይኔ ጉዴ! እኔ እኮ ለማለት የፈለግኩት በቃ በቃ ለማለት የፈለግሽውን ብለሻል። አሁን ሌላ ነገር ትጨምረሽ አእምሮዬን ከምትበጠብጭው ዝም በይ። እሺ፣ እዚሁ ስለማድር ልብሴ ልቀይር። የት ነው እዚሁ? እዚህ እንደምንፈጭ ስላወኩኝ ነው ስልኬ ነው ያጠፋሁት። እዚህማ አታድሪም፣ ቤትሽ ነው የምታድሪው። እሸኝሻለሁ። አታድሪም? አዎ። ልሸኝሽ ነው ያልከው? አዎ። ታዲያ አንተ ለምን ትሸኘኛለህ? ቤቴን ስለማውቀው አድራሽ አያስፈልገኝም፣ ራሴ እሄዳለሁ። ስብሰባ ገብቼ እንጂ ልደውልልህ ነበር። ጨረስኳል። አይደል? ምኑ ሰነዱ ነው ፈረምኩበት። አልቻልኩም አቶ ነው? ሰነዱ ላይ ለመፈረም ሕሊና ያልፈቀደልኝ በምን የተነሳ እባክህ ደግሞ የትኛው ህሊና ነው ያልፈቀደልህ? የቦክሰኛነትህ ነው ወይስ የአካውንታንትነትህ? ከቅርብ አለቃይም ጋር በግልጽ ተነጋግረንበታል። ስለዚህ በአጭሩ አልፈረምህም ነው? አዎ። ጥሩ ውሳኔ። ይሄ ከሆነ ጥሩ ነው። ለነገሩ የሰውን አእምሮ መቀየር አሸዋ እንደ መቀጥቀጥ ቀላል እንዳልሆነ አውቃለሁ። እስካሁን ድረስ የቤቱ ስርዓት ፈርሶ ቁርስ እስካሁን የዘገየው ለምንድን ነው? አቀርባለኝ ደርሷል። ፈትክ አቤት። ሰው እንዴት ስንት ዘመን ሙሉ አንድ ነገር ይማራል፣ አንድ ነገር ይመከራል። ቁርስ ለማቅረብ ቸኩዬ ነው። በጣም ይቅርታ። አሁንም ቆመሽ አናግረኝ። አስር ጊዜም ቸኩዬ በቃ ይቅርታ ጠይቀሽኛል። ይቅርታ ዘውዴ ዘውዴ ዘውዴ እሱን አልፈልግም። አሰገድን አሰገድ? አዎ አሰገድ። ወደ ስራ ሄዷል። ማታ አላየሁትም። ራሴን አማም አድርጎኝ ተኝቻለሁ ብለዋል ብለሽኛል። ማታ ራሱን ስላመመው በጊዜ ነበር የተኛው። አሁን ደግሞ በጠዋት ተነስቶ ወደ ስራ ሄደ። አሰግድ ከዚህ ሰዓት ቀድሞ ወደ ስራ ሄደ ነው የምትይኝ? ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ ከዚህ ሰዓት ቀድሞ ተነሺ፣ ከዚህ ሰዓት ቀድሞ ወደ ስራ ሄጂ የሆነው? ማታ በጊዜ አልነበር የተኛው? በጠዋት ተነሳና ሻውል ስራ አዞኛል ብሎ ወደ ስራ ሄደ። አሰግድ ገዛ ማለት ነው በቀደም በወሰንኩት ውሳኔ ትንሽ አኩርፏል ብዬ እኔን ለማየት ሳይፈልገ እየዘገየ ነበር የመሰለኝ። ለካ ስራ ነው። ፍትግ የአንድ ነገር መልሼ መላልሼ ካላሰብኩ ካላሰላሰልኩ አልወስንም። ምድር አድመኛ ሁላ። ኧረ አድማ አይደለም ጋሼ። በቃሽ ልጅ በጠዋት ስራ ሄደ ተብሎ ይወቀሳል እንዴ? በቃ ሽኳል አባባ ዜማ ጋር ነው የነበርኩት። በቃ ምንም አትልሽም። ከአንቺ ጋር ጨርሻለሁ። እሺ በቃ እሺ። አንተ ተናገረም ምናልከኝ? አይ ሌላ ቦታ ሄድኩ መስሎ ፍትግ እናትቆጣት ብዬ ነው። የእኛ አዛኝ ቅቤ አንጓች እህትህን ስታስተዛዝናት ስትመክራት አብረህ ስታለቅስ ነበርክ ማለት ነው አይደለም? ነው አይደል? አብራት አዘንክ አይደል? ነው አዎ አዎ ለኛ ደግሞ እኔ አባትህን በደ ክብሬን ስገፋፍ ስሜን ስነጠቅ ምኖ ዝም አልክ? ምነው የዛ ጊዜ አልተሰማህም? በግድ ውደዱኝ፣ በግድ አስቡልኝ በቤተሰብ መሃል፣ በዘመድ መሃል ብቻዬን እንደምኖር አውቃለሁ። ብቻዬን ወደ ልትሄጂ ነው? ማታ ወደ ቤተሰቦች ይቻላልክኝ እና ብልስ ድጋሚ እስክናገር እንኳን ትዕግስት አጣሽ። ነው ወይስ መጀመሪያም ለመሄድ ተዘጋጅተሻል? እኔማ ከትዳሬ ላፍታም ቢሆን መለያየት አስቤ እንደማላውቅ ታውቃለህ። እሺ አሁን ነይ ተመለሽ። ትላንትና ደግሞ ጭራሹን ብሶብሃል። ሌሊቱን ሙሉ ሳተኛ ነው ያደርግ። ታዴ ችግር እኮ ካልተናገሩት አይቀልም። ምን የሚነገር ሲኖር እኮ ነው። አሁን ትንሽ እኔ ልተው ምን አለ ግን የጋብቻ አማካሪዎች ጋር ሄደን ብናናገራቸው? ምን እነሱ መክረው እኔን ሊመልሱኝ ነው? አንቺም ስራ ፈት ስለሆንሽ ነው እነሱ ጋር የምትመላለሽ። መሞከሩ ምን ይጎዳናል ታዴ? ጎዳንም አልጎዳንም ከቤት እንዳትወጪ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። ተፈጥሮ አቤት እንኳን አገኘው ጸሐፊ እንድልክብህ ሳስብ ነው ያገኘው ፈለጉኝ አዎ ለተወሰኑ ቀናት ለአነስተኛ ጥናት ጉዳይ ፊልድ የሚወጣ አንድ ሰው እንድትመደብልኝ ልነግርህ ፈልጌ ነበር ጥናቱ ምንድን ነው እንደውም ባለፈውም አመት አንተ መሰልከኝ ይርከው። አሀ እሱን ማን የራሴ እጅ ማጠናቀቃል ነው አሁንም ሀላፊ ሆነሃል በየጥናቱ የግድ አንተ መሄድ የለብህም አንድ ሰው መደብ ከኃላፊነቱና ከመስክ ስራው ምርጫ ቢሰጠኝ ኃላፊነቱም የደሞዝ ጭማሪውም ቀርቶብኝ ስራዬን ብሰራ ነው የምመርጠው። ፍቅሩ ምርጫ አልተሰጠህም። ኃላፊነትም መወጣት ትልቅ ኃላፊነት ነው አለ እንዴ? አውቃለሁ። የት ቦታ የምትመደብ የተሻለ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደምትችል ደግሞ የሚያውቀው መስሪያ ቤቱ ነው። መስሪያ ቤቱ ቶ <laughs> ቶ የትኛው መስሪያ ቤት ልትል ነው አይደል? መቼም ህንፃው አይሆንም። ኃላፊዎቹ፣ ሰራተኞቹ፣ ሰዎቹ ናቸው መስሪያ ቤቱ። ካልሆነ በማመልከቻ ጠይቃለሁ። መጠየቅ ትችላለህ። መልሱን ከወዲሁ ልንገርህ፣ ጥያቄ ተቀባይነት እንደማይኖረው ነው መግቢያ አይደለም እኮ አዜብ። በአንተ ቤት ሸውደ መግባት ነው አይደለ? ባሉ እኮ ታሞ እኮ እሱን ሐኪም ቤት አደርሼ መምጣት ነው። እና ታዲያ ታስፈቅድም እንዴ? እ ስራውን ትተህ አይደል? አንተ እሱን ደብተር ያንን በርሜል እየገፋ ውሰድና የተረፈውን ኬሚካል እየቀናነስክ ሙላው። ይታይ አንፈልግ ጋሽ በዕደ በዕደ የለም። የሌለ ሰው አትፈልግ። ይህንን ሰነድ በትክክል መሰሪያቱን አረጋግጥና ፈረመበት። ሌላ ሰው የሰራው ደግሞ እኮ ለእኔ ነው የተመራው። ለዚህ ነው ፈርምበት ያልኩ። ክብሩ፣ ለምንድን ነው በእያንዳንዱ ነገር መጨቃጨቅ ነው የምትፈልገው? ለእኔ የተሰራውን ሰነድ እኔ ለምን አልሰራሁትም ብዬ መጠየቅ ነው መጨቃጨቅ? አሁን ጭቅጭቅ ነው። ዝም ብለህ ፈርም እኮ አልተባልክም። አይተህ አረጋግጥና ፈርምበት። በቃ መጀመሪያ ለምን እኔ እንድሰራው አልተፈለገም? አንተ የእኛ ጉዳያችን አይደለም። የእኛ ጉዳይ ስራው ነው። በቃ ሆን ብለን ስራውን ለአንተ እንደምንሰጥ ነው አይደል የምታውቀው? መቼም ስህተት አይደለም። ትናንት ሰነዱ ሲመጣ አንተ አልነበርክም። ስራው አስቸኳይ ስለነበረ ለአዳነ ተሰጠው። በቃ ይሄ ነው። ትላንት ከምሳ ሰዓት ውጭ ከወንበር የተነስቼ ነበር። እንዲያውም አዳነ ራሱ እንደሰራ ራሱ ይፈርምበት። ለአንተ የተመራበትን እሱ እንዴት ነው የሚፈርመው? ነገርኩ እኮ እሱ እንደሰራው ራሱ ይፈርምበት። ክብሩ ተከባብሮና ተግባብቶ መስራቱ አይሻልም? እኔን ወይም ደግሞ አቶ ምስጋናውን አይደለም አክብር እያልኩ ያለሁት ስራህን አክብር ነው የምንለው። ስራዬን ስለማከብር ነው አሰራሩ ለምን ይመረዛል ብዬ የምጠይቀው። መመረዝ መመረዝ ነው ያልከው? ከመበላሸት ካለፈ ያው መመረዝ ነው የሚባለው። እሺ አሁን በነገር መጎነታተሉን ተወውና ፈርምበት። ነገርኩ እኮ የሰራው ሰው ይፈርምበት። ወይም ደግሞ ድጋሚ ልስራውና እኔ ልፈርም ባለሸት አቤት። አሰግድን ጥሪ ነው። እሺ፣ ለምሳ ካልወጣ ጥሩ። እንዲህ ያለ መልስ አልፈልግም አላልኩሽም? ካልወጣ የሚል መልስ አልፈልግም። በቃ አድርጊ ከተባለሽ ማድረግ ነው። ጨርሻለሁ። ሽፈራው አረፍ በል እንጂ። ኧረ ምን እቀመጣለሁ? አቶ ምስጋናው ጊዜ እየወሰደብን ያለው ስራው አይደለም። ስራ አልሰራም፣ ፈርም አልፈርምም የሚሉት መጓተቶች ናቸው። ክብሩ ይሄ በየጋዜጣውና በየቴሌቪዥኑ ብልጭ እያለ የሚታየው ልጆች ባለፈ ባገደመ ቁጥር ክብሩ ክብሩ የሚሉትን በቁም ነገር ወስዶት ሳይዘናጋ የቀረ አይመስለኝም። ይሄ መዘናጋት ብቻ አይመስለኝም። መስሪያ ቤት እኮ ደሞዝ የሚከፍለው እዛ ለሚቀጣቀጥበት አይደለም። እሱም እኮ የመስሪያ ቤቱን የቦክስ ክለብ ወክሎ ነው የሚጫወተው። ቢሆንም ቅድሚያ መሰጠት ላለበት ለዋናው ስራ መስጠት አለበት። ትክክል ነህ። ለመሆኑ ምንድን ነው አሁን ጭቅጭቁን ያስነሳው? ይህንን ሰነድ ትናንት እሱ ስላልነበረ አዳን እንዲሰራው ሰጠሁት። አሁን ዛሬ ትክክል መሆኑን አረጋግጥና ፈርምበት እለዋለሁ። አልፈርምም አለ። ለዚህ ነው የመጣ ነው። ክብሩ ምነው ዝም አልክ? አስተያየት ስጥ እንጂ። ሽፈራው እንዳለው ነው። አዳን የፈርሙበት ስራ ሰላም ካለ እንግዲህ በግድ እናሰራው። ፍትህ ሰው ነው የሰራላት መሰለኝ። የዛሬ ምግቧ ይጣፍጣል። ኧረ እሷ እኮ በፊት ዝም በል እባክህ። እናንተ ቤተሰብ ደግሞ መንገድ ሲሰጧችሁ መካካብ ትወዳላችሁ። ትልቅ ነኝ በማለት ትልቅነት የሚገኝ ይመስላል ይልቅም ማይናገርም ብላ እሺ ይቅርታ ለምን ያጠፋው ነገር አለ? አይ ማለት እሱ ሳይሆን እኔ ይቅርታ በለኝ እስኪ ይቅርታ ማለት ለእናንተ ትልቅ ውርደት ትልቅ ውርደት። ያቺ ጨጓራዬ ነው የምትልጠው። ስማ፣ ትልቅ ሰው ማለት ደግሞ ደጋግሞ የሚሳሳት ነው። ያቺ ባለማስተሬት እህትም ደግማ ደጋግማ ትሳሳታለች፣ ግን ትልቅ ሰው ነች ማለት አይደለም። እሺ ብላ አትይኝ፣ ይልቅ ብላ በቃኝ። ሁለቴ ቁርስ ነው የሚበቃ? ለምን ተናገርከኝ ነው? ንገረኝ፣ ለምን ተናገርከኝ ነው? እናገራለሁ፣ ማንንም ሰው እናገራለሁ። ጋሼ እንደዚህ ነው ያሳደገ። ስጠግብ ገበታ ረግጠ ሂድ ብሎ ነው ያስተማረ። አይደለም። ስማ ያቺ ምሁሯ እህትህም ሰው የሚነግራትን ሁሉ አልሰማ ብላ ከውርስም ከቤተሰባዊ ግንኙነትም ተነቅላለች። ከእሷ ጋር የገጠመው ሁሉ ተመሳሳይ ዕጣ ነው የሚደርስበት። ተጠንቀቅ። እሺ ምንድን ነው? እሺ ምሳ በቃኝ ያልኩትን አይደለም። በእውነት ጠግቤ ነው። እየደወሉ አስቸገሩ አይደለም? አይ አይደለም። ማናገር ስላልፈለግኩ ነው። አልነግርህም። አይዞህ፣ አናግራትም። እዚህ ምንም ስለማሰራ ውጣና አናግራት። ሄሎ ሄሎ ፈጠን ፈጠን በይ። ምን ነው? ምን መጣ? ይስተካከላ ቤቱ። የምን መዝረቅ ነው? አልመጣም። ውይ በሩቅ እንዳየሁት አይደለም። እዚህ እዚህ እዚህ እዚህ ጠበበ ምናምን ትል እንዴ? ሌላዋ ደግሞ እስኪ ያንን አምጪው ልጄ። አያያይ ጥራቱ አያምርም። ያኛውን ሊያው በሩቅ እንዳየሁት አይደለም። ሌላዋ ደግሞ እስኪ ያንን አምጪው። አይ አይ ተው ያኛውን አይ ይቅር እያለች አንድ የአንገት ልብስ ላትገዛ ትከምርልሽ የለ ተከምሯ። የእኛ ስራ ደግሞ እሱም ቦታ ቦታ ማስያዝ ነው። በይ በደንብ እናስተካክል። እንትን ሆነ እንትን መጣ ብሎ ስራ ማቋረጥ የለም። ደንበኛ ከመጣ ብቻ እናቋርጣለን። 쏴서 የማርያምን ብቅል እየፈጨው ነው። የማርያምን ብቅል ፈጭተሽ ስጨርሽ ይዞር በይ እስኪ። አንተ ደግሞ ስትገባ ጥላም የለህ እንዴ? ጥላይ ምን ያደርግልሻል? እንዴት በዚህ ሰዓት ትመጣለህ ብዬ ላስብ። እሺ በዚህ ሰዓት እንዴት መጣ? በቃ መጣሁኝ። ጋዜጠኛ ይመስል ለምን እንዴት አትበይ። እሺ ሻውላ በሳይ ሲሆን የመጣሁት እባክሽ። አንቺ ደግሞ አርባ ጊዜ ትደውያለሽ። ስልኩን ስዘጋብሽ ማንሳት እንደማልችል አይገባሽ እንዴ? ስፈልግህስ እስቲ ይሄንን ቦጌ ቁልፍ እንዴት እዚህ ጋር ትተክላለህ? ፍትግናት አይደል የሰፋችልህ? ኧረ ራሴ ነኝ እባክሽ። እሱ ጋር ባዶ ሲሆን ከሌላ ሸሚዝ ላይ ተከልኩት። ወይ እስቲ አውልቀው አውልቀው። ለመንቀልም ለመትከልም ምንም አይመችም። ኮሌታው ላይ ያለውን ተክልልሃል። ቁጭ በል እስኪ ፊትን ተካርገው አድርገው። ልንታረቅ አይደል የመጣ ነው? እንታረቃለን። ምሳ ልንበላ ነው የመጣ ነው። ነው እንዴ የምንበላው? ምንድን ነው የምንኳረፈው? እያወራን አይደለም እንዴ? ፍቅር ፊትህን ብታየው እኮ አይደለም ምሳ መብላት ለማውራት ይዘጋል። ግድ የራሴን ፊት ማየት ስለማልችል እኔ ነው አሁን ምሳዬ ልብላበት። እሺ ቆይ እንበላለን። ተደውሎ ነው አንሹ? ኧረ አልተደወለም። ይኸው ታዲያ ምሳ ለመብላት እጃችን ከታጠቡን በኋላ መልሶ ሞባይል መነካካት ምን አመጣው ነው? እኔ ደስ እንዳይለኝ የኔ ፍቅር እስኪ ሳትናደድ መልስልኝ። አንተ እንዳትቀና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ቅናት ነው እንዴ? ንዴት ነው እንጂ። እሺ እንዳትናደድስ። በቃ እኔ የማልፈልገውን ነገር አለማድረግ። ምንድናቸው የማትፈልጋቸው ነገሮች ብለሽ ብቻ እንዳትጠይቂ። አልጠይቀም ይኸው የኔ ፍቅር ሁሉንም ነገር እንዲያስረዳህ ብዬ ቀጠርኩት። ስኖ ካፌ ውስጥ የነበረው ሰው። ታዲያ እንዲህ ሲልህ እንዲህ በለው እንትን ካለ እንትን በለው ብላችሁ ተናግራችሁ ልትመጡ እንደምትችሉ መገመት የሚያቅተኝ ይመስልሻል? አይደለም ነው ደግሞ ከአንተ ጋር አይደለም ከእሷ ጋር ነው እየተናገርኩ እስክንድር እኮ አብራኝ የተማረስ ልጅ ቦይፍሬንዷ ነው። እሱን እዛ ጥግ ከሄዳችሁ ሄዳችሁ ቁጭ ብላችሁ ትጨዋወቱ። እኔ ምሳ ልበላ ነው የመጣሁት። እንግዲህ መግባባት ካልቻለ እንዴ ቁጭ በል እንጂ እስክንድር፣ ቁጭ በል። እኔ ልሂዳ ልሂድ እንጂ ምን አድርጋለሁ? ቀጥል አንተ። ይሄ መመሪያ ነው፣ መመሪያ መመሪያ ነው፣ መከበር አለበት። ሄድ፣ ቀጥል፣ ንገሪያቸው። አንቺ ና ና ና። ይቆማል እንደ ይሄ ሰው ጤናም የለው እንደ ይሄ ሰው ስማ፣ ይኸውልህ እያንዳንዱን ነገር በንቃት ተከታተል። እሺ፣ አንተና ሌሎቹ ሰዎች አንድ አይደላችሁ። እኔ አንድ ነገር ብሆን ባልሆንም ድርጅቱ ያንተ ነው። እሺ፣ አንተ ባለቤት እንጂ ሰራተኛ አይደለም። ቃብለ ወደ ስራ ወደ ስራ አሰግድ፣ ወደ ስራ እሺ። ጋሽ ላለም እኔም ፈልገህ ነው የመጣው? መቼም አንተን ፈልጌ ቢሆን ምናልባት አሰግድን ፈልገህ ልትመጣ ትችላለህ ወይም ድርጅታችን የሚሸጣቸውን የቅባትና የመዋቢያ ፈሳሾች ማምረቻ ኬሚካሎች ፈልገ ልትገዛ ልትመጣ ትችላለህ። ወይም ይህንን የተዋበ አየር ልትመገብ ትመጣ ይሆናል። <laughs> እሺ፣ አንተ ጋር ነው። ለማንኛውም ቢሮ ገብተን ብናወራሻል። ቢሮ መሄድም ለምን ያስፈልገናል? አንተ እንዴ አንተ እንጨቱ ጣል እንዴ! ለምንድን ነው የማታጎነብሰው? ይኸውልህ ነብር አየኝ በል፣ ጠብቀኝ። አንተ ሬሳ። እሺ ጋሽ ላለም፣ ለምንድን ነው የፈለከኝ? በደ እንዳሄጄ እያየኝ የለውም አስባለ። ታዲያ ይህንን በስልክ ደውለ ልነግረኝ ይችል ነበር። እዚህ ድረስ መምጣት አስፈልገ ቤተሰቡን ያበጣበጠውን የስም ጉዳይ ለዜማ ሳልነግራት እኔ ራሴ እጅ አደርገዋለሁ። እናደርገዋለሁ <laughs> በጣም የሚገርም ነው። ይሄን ያህል ሲታመስ ዝም ብለ አሁን ለምን ለማውረድ ፈለግ? በቃ አደርገዋለሁ አልኩ አደርጋለሁ። ምክንያቱማ መታወቅ አለበት። ደግሞ ይህንን ለእኛ መንገዱ ለምን አስፈለገ? ሄደ ራስ ማድረግ ትችል ነበር አይደል? ጥሩ ነው። እንግዲያው አድርግና ያሳየን። እሺ እናንተ እኔ አንዱ ከአንዱ አይሻልም እንዴ? የት ነው ያለሽ? ወዴት ልሂድ ደግሞ? እመጣለሁ አልክ? እሱን ልነግርሽ ነው። አሁን ነው እመጣለሁ። ምን ይምጣልጋሽ? ቡና ብቻ፣ ሌላ ምንም አልፈልግም። የሚበላ ነገር ይምጣል። በርገር ነገር ለመክሰስ ቡና ብቻውን ይጎዳል። ቡና ብቻ። ቆይ ቆይ አንደኛ በስርዓት ቆመሽ ስሜ ቡና ውስጥ መርዝ ይኖርሻል። ትንሽ መርዝ ጠብ አድርጊበት። ጋሽ ቀለኛ ነው። ይልቅ የታዘሽውን አምጪ እንጂ ዛሬ ብዙም አትበሳጭ። ትንሽም ቢሆን የምስራች አለ። የምስራች የምስራች ምስራች የምስራች ደስታ የሚባሉት የልጅነት ህልሞች ይመስሉኛል። ጋሼ ግን ትዝ ይልሃል፣ ባለፈው የነገርኩ ቀጥ ብሎ ራሱ ይመጣል አላልኩም? ጋሽ ለዓለምን ይኸው ራሱ መጥቶ ስሜን አወርዳለሁ አለ አለ ጥሩ ያድርገውና ነዋ። በጣም የሚገርም ነው። በቃ ጋቼ የኔ እናንተ ንግግራችንም ሀሳባችንም አንድ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። እኔም ልክ እንደዚህ ብዬ ነው የመለስኩት። ተስፋ ያለ ይመስላል። ግን ጋሼ አጅሬ ግን ሆነ ብሎ በየዋህነት ያደረጉ አይመስለኝም። በምንም ይሁን ብቻ ያደርገው አይደለማ ጋሼ፣ አይደለማ። ይኸውልህ ቆይ፣ ይኸውልህ ጋሼ፣ እኔ ካንተ አውቃለሁ ማለት አይደለም፣ ግን ለምን፣ እንዴት፣ በምን ምክንያት የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። በፊትም እኮ በእሷ ሊነግር ነው እሷን የፈለጋት። ስሜን መልሳለሁ አለ። ባያስጨርሰኝ ጋሽ አለ። ግን ቆይ ግድ የለም አስጨርሰኝ። ይኸውልህ በእሷ በኩል ሊያገኝ የሚችለውን ውርስ እንደተነቀለ ሲያስብ ነው ይህንን ነገር ያሰበው። ገና እኮ አንተ ከሞትክ በኋላ ነው ውርሱን በዜማ በኩል ለማግኘት የሚያስበው። ሻውሌ ገንዘብ ስጠይ ብለኝ እኮ ምንም አልበም የፈቀደውን ያህል ፍራንክ ሊሰጥ ዝግጁ ነው። ልጅን የሚያህል ሕያው ነገር ዜማን የሚያህል ሊሰጥ ይችላልም እንዲ ምንም ጉዳይ አለ። ነገር ግን ስሜን መልስልኝ ጋሼ። ይኸውልህ ግድ የለም ቅሩብኝ፣ አልፈልግም በላቸው። ግድ የለም ወይ ጋሽ የስድስት ኪሎ አንበሳ ከዚህ በኋላ ጫካ ገብቶ አንበሳ የሚሆን ይመስልሃል? ነገር ይመስልሃል ወይ? እኔ ይኸውልህ ሌላ እኮ አይደለም። አሁንም ዜማ መታ ልጅ አትሆን አቶ አለማየሁ አቶ አለማየሁ አቶ አለማየሁ እርሱ አይደሉ? እኔ ነኝ። እየጠራሁት እኮ አልሰማኝም። ይቅርታ። ተራው ደርሷል፣ መግባት ይችላል። እሺ 妈妈在那边。 ክብሩ ወሬ ልትሄድ ነው። እየተቆጣጠርከኝ ለቁጥጥር ማንስ አይመስለኝም። ከግቢ ሳልወጣ ዞር ዞር ልበል። ከዞር ዞር በፊት ይህን ፋይል ለእነ አብርሃም አድርስላቸው። አልሰማኝም? ሰምቻለሁ። ታዲያ ምነው ቆመ ቀረ? የጠላላቂውን ስም እስክታስታውስ እየጠበቅኩ ነው። ስራ የለህም አይደል? ስራዬን እስክትሰጠኝ እጠብቃለሁ እንጂ ያለ ቦታ ያልገኝ ምን መሰላት አለማየሁ በጓደኛ ትዳር ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ራሱ ባለ ጉዳዩ መምጣት ይኖርበታል። ይገባኛል፣ ግን እሱ ከመምጣቱ በፊት አንዳንድ ማወቅ የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ። ምንድን ነው ጥያቄው? እናንተ ጋር የሚመጣ ሰው ሚስጥሩን ሁሉ መናገር አለበት። አዎ። ሚስጥሩን ትጠብቁለታላችሁ? በሚገባ በምን እርግጠኛ መሆን ይቻላል? ቃሌን እሰጥሃለሁ። ቃሌን እንድጠብቅ ሙያ ያስገድደኛል። አልተዋጠልህም? የሰዎች ሚስጥር ማልጠብቅማ ከሆነ ስራዬን መቀጠል አልችልም። እውነቱን ልንገርሽ፣ ማመን ችግሮኝ እንደነገርኩሽ ጓደኛዬ ሌላ ሴት በመውደዱ ምክንያት ከባለቤቱ ጋር እየተጣላ ነው። ከአንቺ ጋር መገናኘት ቢችል ጥሩ ነው። ነገር ግን ሚስጥሬ ባይጠበቅስ በሚል ስጋት ነው አንቺ ጋር መምጣት ያልፈለገው። ምንም ስጋት አይደርበት። ለእኔ የሚነግረኝን ሁሉ ለራሱ እንደሚነግረው ይቁጠረው። በሚቀጥለው ቀጠሮ አሳምኜ ይዤው ለመምጣት እሞክራለሁ። ለዚህ ነው እንደ ቤት ሄደን እንበላለን ብለሽ ይጠራሽ? አይዞ ወጦቹን መሞቅ ብቻ ነው የሚቀራቸው። ደግሞ በዚህ በአለንጋ ጣቶቼን የሰሯቸው ጣቶቼ ማየት ፈለግ? አይ ወጡን ለማየት የተንጠራራሁት። presente. ያንን ሂሳብ አልሰራም ካልኳቸው በኋላ እኔ የምሰራውን ስራ ለሌላ ሰው እያሰሩት ነው ያሉት። ያንን የሚያደርጉት ሞራልህን ለመንካት አውቃል? በዚህ ብቻ የሚያቆሙ አይመስለኝም። ከዚህ በላይ ምን ያደርጉኛል ብለሽ ግፋ ቢል ምክንያት ፈልገው ከስራ ቢያባሩ ሚስጥራቸውን አውቀባቸዋል። በቀላሉ አያባርሩም። በተለያየ መንገድ እነሱ የምትመስል ግን ያግባቡሃል። እሱንማ ሞክረውት አልቻሉም። ወደ ማስገደዱ ይሄዳሉ። <laughs> በጨለማ ተደብቀው በስለት እንዳያስፈራሩ ይፈራል። ከልክ ያለፈ በራስ መተማመን አይኖር፣ ትጎዳለ። ትንሽ ስጋት ያስፈልጋል እንድትጠነቀቅ ነው ጥርስ በጥርስ ያደረገሽ? እውነት ግን አሰገድኩህ ማለት የኔ አሰገድ እኔም ጨንቆኛል። አውልቀው። ኧረ እኔ እኮ የሰርጋችንም ቀን በቲሸርት እንዳትመጣ ነበር የምፈራው። በቃ አንቺ ምንም እንደማላስብ ነው ለምሰማሽ። ማ አንተ አንተማ ታስባለህ እንጂ ሀሳብህን ካላገኙት ችግሩ የነሱ እንጂ አንተ አይደለም። እባክሽ አንቺ ብቻ ነሽ ሰውን ታስባለህ የምትይው። የወደድኩህም እኔ ነኝ አይደል? እሺ፣ እስቲ ዛሬ እንዲህ ዘንጠህ የመጣህበትን ምክንያት ንገረኝ። ቆይ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ የታለኩት? ደግሞ እውነቱን ልንገርሽ ልብሱም ክረባቱም ጓደኛዬ ለቢዜነት የገዛው ልብስ ነው። ነገ ምን ልስበታል? እውነት እስቲ ሰው ሙች በለኝ። ለእኔ ክብር ብለህ የባለ ሀብቱ የአቶ በእደ ልጅ ልብስ ብድር ውስጥ ገባ። እባክሽ ላንቺ ብዬ አይደለም። ነው ነው፣ አሰግድ ሙት ነው። ሰው ትሙት ከዚህ እኮ ነው አንድም ቀን ትወደኛለህ ብዬ ጠይቄ ማለት ነው። ምክንያቱም ትወደኛለህ አምላኬ ይችን ቀን እንዴት በናፍቆት እንደምጠብቃት ምስክር ያንተ ነው? አይገርምም ግን ለዚህ መድረሳችን? ለምን ይገርማል? እወድሻለሁ፣ ትወጂኛለሽ። በቃ ከዚህ ሁሉ በፊት ግን የአንተ ቤተሰቦች እና የኔ ቤተሰቦች መተዋወቅ ነበረባቸው አይደል? የት አለ? ምኑ? ቀለበቱ። የምን ቀለበት? ምን እንደምታወሩ አይቶ ምንም አይደለም። እኔ ነኝ ተሳስቼ ያሳሳትኩ። እኔማ ተሳሳትኩ። አልተሳሳትክም። ይቅርታ ይቅርታ፣ ቶ እኔ ቀለበት ጠብቄ ነበር። እንኳን ለሁለተኛ ዓመታችን አደረሰን። ለምን መጣሽ? ሽኝት አለ ተብሎ ተነግሮኝ ነው። እውነቴን እኮ ነው። ማን ቀለደ? ደግሞ ይሄን ልብስ እንድትለብሽ ማን ፈቀደልሽ? የቤቱ ባለቤት። ይሄ አያምርብሽም። የሚያምርብሽን እኔ እመርጥልሻለሁ። እንዴ እኔ ይሄን ነው የምፈልገው። በእኔ ልብስ መዘነት ካለብሽ እኔ ነኝ የምመርጥልሽ። ሌላ አልለብስም። ምን ይሄን ነው ወይ ስም እኔ ሊሊ፣ እሺ በቃ ታርከናል፣ ክፈሽ። चौंकते रहो लगे ነጎድጓሪ ዘንዶ ያወጣል አይደለም የሚባለው። ዛሬ አሳ ነባሪ ሳወጣው አልኩልሽ። አሳ ነባሪ የአሳ ትልቅ ወንድም እሱን ሳወጣ ድክም ብሎኛል። ምን አገኘ? ላንቺ እኮ ይገባሽ። እንዲሁ ዝም ብዬ ብቻዬን ከማወራ ብዬ ነው። ለምን አይገባኝ? ይልቅ እሱን ተይውና፣ ያ ማን ነው ወንድምሽ? ማን ነው ያ? ማሰግድ እና ሌላ ማን አለ? የጠፋውማ ስሙም አድራሻውም ጠፍቷል። <laughs> የእናንተ ቤተሰብ እኮ ቲያትር ነው። ይሄን የትልቁ ባለሀብት ልጅ ዳቦ አድሮበት በየመንገዱ ይለምን ይሆናል። ስም አንተ እግዚአብሔር ስትልን ዞር በል ከዚህ ምን ይመስላል? አተ ዞር በል እኮ ነው የምትባለው። የኔ ጌታ ስሜ እኔ ባልኖርለት እኔ ሻውል ባልኖርለት ታናሽም እንደ ታላቁ ጠፍቶ ነበረ የሚቀረው። አሰግድ ምን ሆነ? ምን እሱማ ምን ይሆናል? እባክህ ደግ ትልቅ ሰው ሁን ሲባል የተንሸራተተ የተንሸራተተ መሬት ላይ ወድቆ ይገኛል። ምን ይሆናል የምትለው? ምንም አልገባኝ። አንቺ ገብቶሽ አያውቅም እኮ ነው የምልሽ። ሊገባሽም አይችልም። ምን አጠፋ ስልህም ምንም አላጠፋም ትለኛለህ። ለራሱ መጥፊያውን አዘጋጀ እንጂ ምንም አላጠፋማ። እኔ እኮ የእናንተ ቤተሰብ እኮ እንደው ግርም ነው የሚለኝ ግርም። እንዴ ትልቅ ነን ትሉና ደግሞ እኮ ማንም ሳይላችሁ ነው ራሳችሁ ራሳችሁን ትልቅ ነን የምትሉት። ከዛ የሆነች ጠጠር ስትነካችሁ ፍርክስክሳችሁ ይወጣል። ለምንድን ነው በዝምታ እንደዚህ ትኩር ብለሽ የምታይ? ምን ልበል? የፈለግሽው የፈለግሽው ብትፈልጊ ብቻ የፈለግሽውን ተናገሪ። እሺ እንነጋገር ካልክማ። ከዛ በፊት ግን ራት መብላት እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው እንደሱ የምታይ? ስሚ፣ ሰው እንደዚህ ሲያየኝ አልወድም። እሺ፣ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታየኝ። ሁለተኛ ከአባት ነው ደግሞ እናት ነች። አንቺ ደግሞ ልዩ ነሽ። አንተ አባት ለምንድነው ማሚ የምታናድዳት? እናት ሲቆጣ ልጅ ያለቅሳል። ቆይ ሁለተኛ ማሚን አልቆጣትም በል። ማሚን ከተጣላሃት እኔ የምጣላሃለሁ። ቆይ ማሚ አታሳዝንህም? ልዩዬ። አቤት። ምን እያደረግሽ ነው? እየተጫወትኩ። ታዲያ ከማን ጋር ነው የምታወሩ? ከቃቃ እናትና ከቃቃ አባት ጋር። ምን እያልሽ? ሚስጥር ነው። የምን ሚስጥር? ለቃቃ እናትና ለቃቃ አባት የተነገረውን ለእውነት እናትና አባት አይናገርም። አባቢ እኔንም አንቺንም በጣም ይወደናል። እሺ አባቢ እንዳትጠይ አባቢ እኔን እኮ አይቆጣኝም፣ ደግሞም ይወደኛል። የኔ ልዩ አባቤን አትጣዩሽ። አንቺ ቢጠራሽ ተረስ እንዴት ነሽ? ሰላም አለሁልሽ። የበረታሽ ነው? አለቃሽ አለች? አዎ አለች። እንዳውም እኮ አሁን እንግዳ በሌለበት ሰዓት ነው የመጣው። ስለዚህ ሎሌው እንዲገባ ተፈቅዶለታል? አዎ መግባት ትችላለህ። <laughs> እንግዳ ንጉስ ነው። <laughs> እንዴት አስገባች? ይሄ ለእኔ መቅረብ የነበረበት ጥያቄ ነው። ልክ ነህ፣ አልነበረበትም። ይቅርታ። እረ ምንም ይቅርታ አያስፈልገውም። እሺ፣ ዛሬ እንዴት በድንገት መጣ? በድንገት ሳይሆን አስቤበት ነው የመጣሁት። ቢያንስ ህሊናዬን ከጸጸት ለማዳን ላነጋግርሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ያንተ ያንተ ህሊና ነው የሚጸጸተው? ዘንድሮ ጣጣችን እንደ ሳይኮሎጂስት ስለሆንሽ የምታስቡትን ሁሉ አውቃለሁ ለማለት ነው። እሺ ሳይኮሎጂስት ቅድም የት ነበርኩ? አሁንስ ምን ላናግርሽ ነው የመጣሁት? እኔ እኮ ምንም አልተናገርኩም። አውቃለሁ ማለት ብዙ ሰዎችን ለውድቀት ዳርጓል። አንቺም ተምራለች የምትባዩ የተሰነጠቀ ትዳር ትጠግናለች የምትባዩ ባለ ማስትሬቷ አባትሽን ለመግደል ታስባለች ብሎ ማንም አይገምትም። እኔ ነኝ አባቴን ስለመግደል ማስበው። አዳራሽ ተከራይተሽ ሰዎችን ሰብስበሽ ሰራተኞችን አሰማርተሽ ኬክ አስጋግረሽ አባትሽን በአደባባይ በቁም አዋርደሽ ውጣልኝ የመጣውበት ዋናው ቁም ነገር ይሄ አይደለም። ቁጭ በይ፣ ተቀመጭ። ሲጀመር ገና አባት የምትዩ ጋሽ ላለምን አታውቂውም። እሺ፣ እውነቴን ነው የምነግርሽ። ከወላጆችሽ የተቆራረጥሽበት ጋሽ ላለም ማንም ና ሳይለው ሄዶ እሷ ባትፈልግም ስሜን አወርዳለሁ ብሏል። ይሄን ልትነግረኝ የመጣው እውነቱን ብታውቂው ይጠቅምሻል። ከአንቺ ልጅነት ሳይሆን ገንዘብን የፈለገው ገንዘብ ስንቱ በዝምታ ድምፃቶ ያልተፈታ አቤት ኧረ አቤቱ ስንታለ በየቤቱ ተከምቼ ነው በሚቀጥለው ቀጠሮ አሳምኜ ይዤው ለመምጣት እሞክራለሁ። ለዚህ ነው እንደ ቤት ሄደን እንበላለን ብለሽ የጠራሽ? አይዞ ወጦቹ መሞቅ ብቻ ነው የሚቀራቸው። ደግሞ በዚህ ባለንጋ ጣቶቼን የሰሯቸው። ምነው ጣቶቼ ማየት ፈለግ? አይ ወጡን ለማየት ነው የተንጠራራሁት። ያንን ሂሳብ አልሰራም ካልኳቸው በኋላ እኔ የምሰራውን ስራ ለሌላ ሰው እያሰሩት ነው ያሉት። ያንን የሚያደርጉት ሞራልህን ለመንካት አውቃል። በዚህ ብቻ የሚያቆሙ አይመስለኝም። ከዚህ በላይ ምን ያደርጉኛል ብለሽ ግፋ ቢል ምክንያት ፈልገው ከስራ ወይ ሚስጥራቸውን አውቀባቸዋል። በቀላሉ አያባርሩም። በተለያየ መንገድ እነሱ የምትመስል ግን ያግባባሃል። እሱንማ ሞክረውት አልቻሉም። ወደ ማስገደዱ ይሄዳሉ። <laughs> በጨለማ ተደብቀው በስለት እንዳያስፈራሩ ይፈራል። ከልክ ያለፈ በራስ መተማመን አይኖር፣ ትጎዳለህ። ትንሽ ስጋት ያስፈልግሃል እንድትጠነቀቅ ነው ጥርስ በጥርስ ያደረገሽ። እውነት ግን አሰገድተሽ ማለት የኔ አሰገድ እኔም ጨንቆኛል። አውልቀው እኔ እኮ የሰርጋችንም ቀን በቲሸርት እንዳትመጣ ነበር መፈራ በቃ አንቺ ምንም እንደማላስብ ነው ለምሰማሽ። ማ አንተ አንተማ ታስባለህ እንጂ ሀሳብህን ካላገኙት ችግሩ የነሱ እንጂ አንተ አይደለም። እባክሽ አንቺ ብቻ ነሽ ሰውን ታስባለህ የምትይው። የወደድኩህም ምን ይለኛ አይደል? እሺ እስቲ ዛሬ እንዲዘንጠህ የመጣህበትን ምክንያት ንገረኝ። ቆይ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ የታለኩት? ደግሞ እውነቱን ልንገርሽ ልብሱም ክረባቱም ጓደኛ ለቢዜነት የገዛው ልብስ ነው። ነገ ምን ልስበታል? እውነት እስቲ ሰዋ ሰው ሙች በለኝ። ለእኔ ክብር ብለህ የባለ ሀብቱ የአቶ በእደ ልጅ ልብስ ብድር ውስጥ ገባ። እባክሽ ላንቺ ብዬ ነው ነው፣ አሰግድ ነው። ሰዋ ሰው ትሙት አይ፣ ለዚህ እኮ ነው አንድም ትወደኛለህ ብዬ ጠይቄህ ማለት ነው። ምክንያቱም ትወደኛለህ። አምላኬ ይችን ቀን እንዴት በናፍቆት እንደምጠብቃት ምስክር ያንተ ነህ። አይገርምም ግን ለዚህ መድረሳችን? ለምን ይገርማል? እወድሻለሁ፣ ትወጂኛለሽ፣ በቃ ከዚህ ሁሉ በፊት ግን የአንተ ቤተሰቦች እና የኔ ቤተሰቦች መተዋወቅ ነበረባቸው አይደል? የት አለ? ምን ቀለበቱ? የምን ቀለበት? ምን እንደምታወሩ አይቶ ምንም አይደለም። እኔ ነኝ ተሳስቼ ያሳሳት። እኔማ አልተሳሳትኩም። አልተሳሳትክም። ይቅርታ ይቅርታ፣ ቶ እኔ ቀለበት ጠብቄ ነበር። እንኳን ለሁለተኛ አመሰግናለሁ። ለምን መጣሽ? ሽኝት አለ ተብሎ ተነግሮኝ ነው። እውነቴን እኮ ነው። ማን ቀለደ? ደግሞ ይህን ልብስ እንድትለብሽ ማን ፈቀደልሽ? የቤቱ ባለቤት። ይሄ አያምርብሽም። የሚያምርብሽን እኔ እመርጥልሻለሁ። እንዴ ይሄን ነው የምፈልገው። በእኔ ልብስ መዘነት ካለብሽ እኔ ነኝ የምመርጥልሽ። ሌላ ልብስ ምን ይሄን ነው ሊሊ፣ እሺ በቃ ታርቀናል፣ ክፈሽ። mucho. ነጎድጓሪ ዘንዶ ያወጣል አይደለም የሚባለው? ዛሬ አሳ ነባሪ ሳወጣው አልኩልሽ። አሳ ነባሪ የአሳ ትልቁ ወንድም እሱን ሳወጣ ድክም ቆብሎኛል። ምን አገኘ? ላንቺ እኮ አይገባሽ። እንዲሁ ዝም ብዬ ብቻዬን ከማወራ ብዬ ነው። ለምን አይገባኝ? ይልቅ እሱን ተይውና ያ ማን ነው ወንድምሽ? ማን ነው ያ? ማሰግድ እና ሌላ ማን አለ? የጠፋውማ ስሙም አድራሻውም ጠፍቷል። <laughs> የእናንተ ቤተሰብ እኮ ቲያትር ነው። የትልቁ ባለሀብት ልጅ ዳቦ አድሮበት በየመንገዱ ይለምን ይሆናል። ስም አንተ እግዚአብሔር ዞር በል ከዚህ ምን አተ ዞር በል እኮ ነው የምትባለው። የኔ ጌታ ስሜ እኔ ባልኖርለት እኔ ሻውል ባልኖርለት ታናሽም እንደ ታላቁ ጠፍቶ ነበረ የሚቀረው። አሰግድ ምን ሆነ? ምን እሱማ ምን ይሆናል? እባክህ ደግ ትልቅ ሰው ሁን ሲባል የተንሸራተተ የተንሸራተተ መሬት ላይ ወድቆ ይገኛል። ምን ይሆናል የምትለው? ምንም አልገባኝም። አንቺ ገብቶሽ አያውቅም እኮ ነው የምልሽ። ሊገባሽም አይችልም። ምን አጠፋ ስልህም ምንም አላጠፋም ትለኛለህ። ለራሱ መጥፊያውን አዘጋጀ እንጂ ምንም አላጠፋማ። እኔ እኮ የእናንተ ቤተሰብ እኮ እንደው ግርም ነው የሚለኝ ግርም። እንዴ ትልቅ ነን ትሉና ደግሞ እኮ ማንም ሳይላችሁ ነው ራሳችሁ ራሳችሁን ትልቅ ነን የምትሉት። ከዛ የሆነች ጠጠር ስትነካችሁ ፍርክስክሳችሁ ይወጣል። ለምንድን ነው በዝምታ እንደዚህ ትኩር ብለሽ የምታይ? ምን ልበል? የፈለግሽው የፈለግሽው ብትፈልጊ ብቻ የፈለግሽውን ተናገሪ። እሺ እንነጋገር ካልክማ። ከዛ በፊት ግን ራት መብላት እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ለሱ የምታይ? ስሚ፣ ሰው እንደዚህ ሲያየኝ አልወድም። እሺ፣ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታየኝ። ሁለተኛ Kapatsın. ደግሞ እናት ነች። አንቺ ደግሞ ልዩ ነሽ። አንተ አባት ለምንድነው ማሚ የምታናድዳት? እናት ሲቆጣ ልጅ ያለቅሳል። ቆይ ሁለተኛ ማሚን አልቆጣትም በል። ማሚን ከተጣላሃት እኔ እጣላሃለሁ። ቆይ ማሚ አታሳዝንህም? ልዩዬ። አቤት። ምን እያደረግሽ ነው? የተጫወትኩ። ታዲያ ከማ ጋራ ነው የምታወሪ? ከቃቃ እናትና ከቃቃ አባት ጋር። ምን እያልሽ? ሚስጥር ነው። የምን ሚስጥር? ለቃቃ እናትና ለቃቃ አባት የተነገረውን ለእውነት እናትና አባት አይናገርም። አባቢ እኔንም አንቺንም በጣም ይወደናል። አባቢ እሺ አባቢ እኔን እኮ አይቆጣኝም፣ ደግሞም ይወደኛል። የኔ ልዩ አባቤን አትጣዩሽ። አንቺ እኔን ተረስ እንዴት ነሽ? ሰላም ነህ? አለሁልሽ። የበረታሽ ነው? አለቃሽ አለች? አዎ አለች። እንደውም እኮ አሁን እንግዳ በሌለበት ሰዓት ነው የመጣው። ስለዚህ ሎሌው እንዲገባ ተፈቅዶለታል? አዎ መግባት ትችላለህ። <laughs> እንግዳ ንጉስ ነው። እንዴት አስገባች? ይሄ ለእኔ መቅረብ የነበረበት ጥያቄ ነው። ልክ ነህ፣ አልነበረበትም። ይቅርታ። ኧረ ምንም ይቅርታ አያስፈልገውም። እሺ፣ ዛሬ እንዴት በድንገት መጣ? በድንገት ሳይሆን አስቤበት ነው የመጣሁት። ቢያንስ ህሊናዬን ከጸጸት ለማዳን ላነጋግርሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ያንተ ያንተ ህሊና ነው የሚጸጸተው? ዘንድሮ ጣጣችን እንደ ሳይኮሎጂስት ስለሆንሽ የምታስቡትን ሁሉ አውቃለሁ ለማለት ነው። እሺ ሳይኮሎጂስት ቅድም የት ነበርኩ? አሁንስ ምን ላናግርሽ ነው የመጣሁት? እኔ እኮ ምንም አልተናገርኩሽ። አውቃለሁ ማለት ብዙ ሰዎችን ለውድቀት ዳርጓል። አንቺም ተምራለች የምትባዩ የተሰነጠቀ ትዳር ትጠግናለች የምትባዩ ባለ ማስትሬቷ አባትሽን ለመግደል ታስባለች ብሎ ማንም አይገምትም። እኔ ነኝ አባቴን ስለመግደል ማስበው። አዳራሽ ተከራይተሽ ሰዎችን ሰብስበሽ ሰራተኞችሽን አሰማርተሽ ኬክ አስጋግረሽ አባትሽን በአደባባይ በቁም አዋርደሽ ውጣልኝ የመጣውበት ዋናው ቁም ነገር ይሄ አይደለም። ቁጭ በይ፣ ተቀመጭ። ሲጀመር ገና አባት የምትዩ ጋሽ ላለምን አታውቂውም። እሺ፣ እውነቴን ነው የምነግርሽ። ከወላጆችሽ የተቆራረጥሽበት ጋሽ ለዓለም ማንም ና ይለው ሄዶ እሷ ባትፈልግም ስሜን አወርዳለሁ ብሏል። ይሄን ልትነግረኝ የመጣ እውነቱን ብታውቂው ይጠቅምሻል። ከንቺ ልጅነት ሳይሆን ገንዘብን የፈለገው ገንዘብ